Hein ah, je vois. Je me suis encore endormi devant mon déjeuner. Hum mince, c'est la deuxième fois maintenant. Hey mais. Mais. Mais c'est pas vrai. Je suis enfermé dans un rêve. Un rêve. rêve. rêve. Aïe. Bon, cette fois-ci, je pense que c'est plus un rêve. Ah, je finis mon bol et après, je démarre cette journée tranquillement. hey, hey.